السلام عليكم Weshuis, العزداني يوك شوال شو سيخوال حتيقة شخوز هر عمو غير يوك شاتون خاما داتون نسوي قوزر دعوة البوخ الأخرانة نوجد تتابعنا والي إيش تعودون وعليكم السلام I'm leaving, you know, just like, you know, like the short movie, I'm leaving. because someone, you know, told me that it is fire. Well, yeah. do That is a rumor. Right? Rumor, rumor. Oh, yeah. Okay, okay. Only they are guessing at the rumors. Yeah. هر عمر يوقش ياث وذا ثامة داث نشت حلون